Kang dia saya tuba awas nak. Ah. Nak poin nak poin nak dia pak. Ya. Eh? Nak poin di sini poin dah. Ini ada kan. Ini ni saya juga. Kamu jangan kungaran. Kami balik dari Jogja. Kadang, kadang kita bak. Oh udam kada bai tak uno. Kide dak pun nai. Pun kide cak tak lama. Ani saya wei oi ke lah. <laughs> HP nak diting otak. Jauh apa sih tuh? Mod megap tuh mak pak. Tak ubah itu, mana ubah itu masih besar. Itu loh siapa lah? kami si Macho. Oh, kalau dituntut. Au.